Terapagos no es el legendario disco, o al menos no la forma que buscamos. Cuando se anunció el DLC Disco Índigo, todos pensamos que era el legendario del foso de Paldea, una tortuga cristalina con un caparazón con los tipos de los Pokémon y una joya tras cristal, pero, sobre todo, clavadito a la figura en la parte superior del boceto de Eriad, las patitas, la cola, incluso la estrellita del ojo. Parecería que Game Freak nos ha spoileado el legendario disco, pero hay unas cuantas cosas que no encajan. Para empezar, Eriad nos había destacado que su caparazón estaba compuesto por placas hexagonales, pero el de Terapagos tiene pentágonos, no hexágonos. Podría ser que Eriath estuviese equivocado, pero dudo que lo está en Turo y Albora, que también habían destacado el caparazón de placas hexagonales. Y eso no es todo. En el mismo boceto vemos en Galariano lo que seguramente sea el nombre del legendario disco, pero solamente tiene seis letras, no nueve. Y, de nuevo, los profesores escriben en sus diarios un nombre con seis letras. ¿Acaso Terapagos sí es la tortuga del boceto, pero tal vez nos falta ver su forma teracristal, como si fuese el refulgente o Eternatus Eternamax? Todavía no lo sabemos, pero lo que es seguro es que